Das ist der Wasserfall. Alles klar, Anke? Ich mache ein bisschen Video. <laughs> Ich, ich mache ein bisschen Video. <laughs> So, wir sind in dem Regenwald, ne? Das Regenwald, der Regenwald hier bei uns. Ne? die Treppe runter hier in Benang Klambu und Benang Stockel. braun wurde. Ja. Ja. Äh, ja, die zwei weiße Fälle jetzt, ne? Ja. Der Benang Klambu, ja. Äh, Benang Stockel, ja. Also Benang Stockel heißt, äh, Jaramastun Lasing. Irang di tah masa tujuan mulu. Beda wah kadu lagu salain nu. Oh, lass ihn noch Bulat, während gleich nicht gemacht. Oh ja. Er fragt nach einem T-Shirt, was ich normalerweise verteile. Ja, also habt ihr nicht gebracht, also ich schicke dir T-Shirts von mir noch. ja, Willst du ein Bild machen?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 Ja, der Regenwald. Hier zum Teil äh, sind ja nur Plantage von von Kaffee oder von Bananen. Ja. Da haben wir auch schon lauter Taro hier unten. Das ist ja auch schon für die Wurzel, dass man auch die Wurzel auch essen kann. Ja, genau. Die einheimischen Bewirtschaften, die können das abernten. Genauso wie die äh, Bananen auch. Ne? Genau, genau. Ja. Da gibt es bestimmte Äcker für bestimmte Personen oder für bestimmte Familien, die dann das bewirtschaften. Und dann die werden Genau, das gehört noch zu Lombok. Das ist ja Kuta jetzt. Ne? Wir werden hinfahren. Ja. Das ist schon der Strand von hier aus. äh, ich schätze mal um die 1500. Ja. strong Ini dari mana itu airnya? Nggak. Ah, oke, okay, von dem von der Röhre. Da gibt es dann Röhre, dass das Wasser dann in die Stadt dann geleitet wird. Sogar die Hotels in Kuta kriegen das Wasser von dem Berg hier. Dann wird es dann runtergeleitet. Da sind auch die Jagdfrüchte jetzt, ne? Die sind aber schwarz geworden, die sind ja kaputt. So. Oh, die Tiere, in Sachsen, geben, die, die, die Früchte dann aufpassen, auf ihnen